Каждый раз как новый встречаемся, гуляем Прекрасных наших дам подъезду ночи провожаем Они же у нас рокеты, покажут где кому Но каждый день одну и ту же слышим мы беду Принцесс, мы принцесс, кружите нас, кружите Мы вас вообще не держим здесь, а вы нас подождите А я же еще хозяйка, умею делать чай Еще могу мы вину вам запарить незначай Да нет, любимая, спасибо, все и так в порядке, поправь в корону призму так, чтобы образ не утратить Ты ж самая хорошая, куда там браться всем И все равно в ответ ты слышишь кучу старых тем Принцессы вы, принцессы, кружите нас, кружите Мы вас вообще не держим здесь, а вы нас подождите Зачем кричать на нас, мы без очков и так все слышим И думаем не жопой, тем местом, что повыше Послушайте, принцессы, вот эти вот процессы Проходят мимо адеквата моего прогресса А ну ведь сразу видно, что вы не поэтессы Но ну, образы такие, что можно писать пьесы И все равно принцессам вы кружите нас, кружите Короны мы не снимем, они у нас прибиты И так ноготь сломала, когда вы были пьяны Еще вы громко говоря сломали мой диван Послушайте, принцессы, любимые принцессы Забыли бы люди Произошедшие эксцессы Поверьте, жизнь прекрасна Без накладных ногтей Любите жизнь за то, что есть Вам станет веселей Принцессы мы принцессы, кружите нас, кружите Тупить больше не будем, прогресса подождите Забудьте про мивину, я ж больше варить умею Любите нас, любите, придумала затею Принцессы мы принцессы, кружите нас, кружите Тупить больше не будем, прогресс подождите Забудьте про вину, борщ варить умею Любите нас, любите, придумала затею